Com obtenir la targeta sanitària? On la targeta sanitària es pot obtenir o bé a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o al centre d'atenció primària que us correspongui. Documentació. La documentació necessària per a les persones assegurades és el DNI, el número d'afiliació a la Seguretat Social o bé el llibre de família o certificat de naixement. En cas de persones estrangeres que no poden acreditar-se com assegurades o beneficiar-se de la Seguretat Social, és necessari el document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el NIE o passaport, el llibre de família o certificat de naixement, si s'escau, o bé el certificat o declaració jurada per acreditar que té uns ingressos inferiors a la renda mínima d'inserció. Les persones en situació especials no és necessari que presentin aquest document. Qui ho pot demanar? Persones que tinguin acreditada la condició de l'assistència sanitària de la Seguretat Social en cas de ser una persona estrangera i no tindre l'anterior acreditació, han de reunir els següents requisits. 1. Estar empadronats en algun municipi de Catalunya mínim de 3 mesos i acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d'inserció, excepte dones embarassades, menors d'edat, sol·licitants de protecció internacional, víctimes de tràfic d'éssers humans i altres. El preu per fer la targeta aquest any 2016 és gratuït.